Paloma. Hoje estou jogando com três personagens, o Ryu, o G e o Cold. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, se inscrevam para quem não é inscrito e bora pro vídeo! É isso aí! Round one. Fight. Bora jogar? Rio. Ah! Nossa. Como é que eu vou... Deixa você aí desse canto. Nossa. Olha pra isso? Haja paciência, viu? Ele dá a Hadouken, depois ele vem rápido e me agarra. Ah, o Perry. Hadouken! Vem aqui. Ah, tu vai ficar roubando com isso. Uma! Vem pra você ver. Final round. Fight. Ah! Meu! Olha pra isso! Tá demais! Tá difícil. Ah, tá treinando, né? O V-Shift. Ou então saiu errado, né? Vai, dá aí o seu Hadouken pra você ver. Ah, não! You lose. Round one. Mano, calma lá. Que raiva desse parry do Rio, viu? Nossa! Para! olha, pra eu recuperar aqui tem que ir pra cima rápido. Toma! Nem pra ter ficado tonto. Gente. Acabar esse VT logo, que não acaba, é infinito. Vem aqui. Nossa, não foi fácil. Toma! E é muito rápido. Poxa. Ah, ficar com isso? cara tá jogando bem, mas... Ah, ficar no canto. Pulou! Vá sozinho! Ah. Preciso ganhar essa? Nossa, tirou meu, meu lariate. Como assim, meu? Acabar logo com isso. Sem deixar oportunidade. Ah! Toma! You win. Round one. Fight. Agora você vai ver. Tem que ser aquele é desempate. pra cima, sem dar oportunidade. É na verdade é sem deixar ele atacar. Morre! Cabeçada na cara. Round two. Ah, esse pé é foda. Não, agora vai ficar roubando com Hadouken. Pode dar, seu Hadouken, que eu não tenho medo, não. Haja paciência isso. Vem aqui. Meu, pra eu... Pra eu chegar... Não! Pra eu ganhar vai ser difícil. Final round. Fight. Decisivo mano. Tá quieto! Ô, oh, farofa! Essa farofa tá me atrapalhando. Quando não é o Perry, é a farofa. Quando é a farofa, é o Hadouken. Hadouken. cara tá jogando bem. Não! Vai. Mas que não solta essa defesa. Gente, tá complicado. It was at this moment that he knew. He fucked up. Toma, vai sozinho! Yes! Olha, não foi fácil. You win. fight Round one. Fight. Pessoal, continuei nas ranqueadas. VG. Ah, mas esse G é folgado, ele fica jogando essa magia. Eu não posso deixar ele ter o espaço dele. E se, se ele bater com a mão no chão, ferrou tudo. Aí, ó. Ele fica mais forte. Ah, sacrifício chegar perto dele. Ah. O cara se jogou, meu. Round 2. Para com essa magia! Vou pra cima. Ah, não! Essa bola que atrapalha. Tá como que não acaba? Eita! Ah, sim não, cara. Olha, eu, que surra. Tá bom, né? Eita, ainda não acabou! You lose. Round one. Fight! Yeah. muita paciência. Olha, gente, não tá fácil. Vocês estão vendo. Ele vai ficar assim? Calma aí. Toma! Gente, tá complicado. Ou oh, não, ainda erro. Aqui meu defesa Que coisa. Olha. Gente, pra chegar perto é difícil, viu? Round two. Preciso ganhar essa, não dá não. Not done yet como o mineiro fala, esse G veio virado nos 500. Que? Eu não acredito. Olha. Deu o V-Shift ali só ainda pra sair do meu golpe. Morre logo, cara. Vai! Dá, tem que dar de tudo aqui, ó. Final round. Fight. Tá, deixar ele naquele canto. Ficar nesse canto. man! Fala sério, meu. Bom sacrifício chegar perto pra deixar ele no canto pra sair com o V-Shift. Aí complica. cara tá bom mesmo. Que isso. Pra cima. Não, ainda sobrou um pouco sangue. Olha! Magia que bate no chão e sobe. You lose. Fight. Pessoal, continuei nas ranqueadas e veio o COD. Ah, vai ficar soltando essa torneira. dano. quieto! Round two. Fight. Pois que eu enfeitei aquele gêmeo, Esse aqui eu preciso ganhar. Não! Toma! Perfect não, né, cara? Agora é minha vez de jogar. Onde fugiu, né? Bem que tô bem preparada. Omae wa mou shindeiru. Nani? Vem aqui! Opa! You win. Round one. Fight. Ah, você me agarrou, né? Calma aí que eu vou te pegar. O cara tá bravo aqui. Tornado Tornado. Tornado. Go. Vem com essa torneira. Nossa. O cara tá mais esperto agora. Óbvio. Nossa! Morre! Round two. convite, eu preciso ganhar. I am the Red Cyclone! Ah, não, esse V-Shift só me atrapalha. Toma! Tem que vem. um especial com o cano. Meu, eu vou te pegar. Toma! Só tem um risco. Ah, não! Eu não acredito! Over. Vai ver game over. Na sua cara! Acabou, não, né? Preciso ganhar agora. Bolsoi Pobieda! Ah, tchau, amigo! Alegria! Não foi fácil, pessoal. You win! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Obrigado por, por vocês acompanharem o vídeo até o final. Então, até mais! Tchau!